E por fim, a nossa sexta e última Red Piece, né? sexta e última do cliente X. Né? Do cliente X. Não tem nenhuma demarcação. Então vamos achar o posicionamento. Foi fácil. esquerda, direita, rolamento também. Está bem seco o rolamento. Ok? São essas seis Red Piece que nós temos para dar manutenção. Próximas videoaulas, abertura das mesmas.